мүйүздөрдү бири бирине карама каршы коюп алардын ортосуна эки пластинкадан турган металл калкан орнотуңуз эч кандай сигнал угулбайт эми 3 сантиметрлик боштук пайда болушу үчүн пластинкаларды бири биринен жылдыралы талкандын артындагы кабылдаткычты тегерек борбору тешиктин ортосуна жайгашкан доосу боюнча жылдыруу менен үндүн сол жана оң жагына көчүшүн жана начарлашын табууга болот демек электромагниттик толкундардын дифракциясы пайда болот